Da skal vi koke fisk på fire forskjellige måter. Det vi skal gjøre her har vi laks, kveite, torsk og eh, ørret, og alle skal ha forskjellige koketeknikker. Laksen den skal vi dampe, det vil si at da har vi en eh, kjele her med litt hvitvin, eh, litt vann, litt laurbærblad og hel pepper. Da skal vi kun ha litt væske i bunnen, skal vi legge fisken oppi, ferdig krydret, på med lokk skal den dampe seg ferdig eh, til, eh, ja, til den er ferdig. Det tar ca. 7-8 minutter. Eh, kveita skal vi smørdampe. Det vil også si at vi kun skal ha litt væske i bunnen. Da har vi lik mengde smør og vann som skal opp til kokepunktet og bare stå småputre når vi har i fisken. Torsken, der har vi skrei faktisk. En skreikotelett den skal kokes i eh, lettsalta vann. Når vi sier koke, så skal det ikke koke. Fisk skal aldri koke, men det skal ligge tett opp til kokepunktet. Det er en viktig regel å huske seg. Og til slutt, med ørreten, den skal vi posjere. Og der skal vi bruke sovid-teknologi. Det vil si at vi skal ha det i en eh, vakuumpose eh, med olje og krydder. Da har vi fennikelfrø, korianderfrø, stjerneanis, nellik og laurbærblad. Og den skal posjeres på lav temperatur, 46 eh, grader, til kjernetemperaturen er ca. 42. Eh, når det gjelder oppdrettsfisk, så er det helt greit å lavtemperere det. Er det vill fisk, så må det enten fryses først, eller over 70 eh, grader hvis man skal, hvis man skal bruke det slik som det. Man kan ikke servere rå villfisk uten at det eventuelt har vært fryst først. Så da begynner vi med laksen. Den skal krydres. Da har vi den oppi kjelen her med litt vann i bunn. Så er det på med et lokk. Har vi ikke lokk på, så vil den jo ikke bli godt dampa, for da forsvinner dampen opp. Vi vil at dampen skal være i hele tiden. Da skal den dampes i ca. 6-7 minutter, litt avhengig av størrelsen. Kveita samme med den. Da tar vi og krydrer med salt og pepper. Har den rett i eh, kjelen, som eh, er dekt med tynt lag med smørvann i bunn. Så skal den også på med lokk og smørdampes. Kveite trenger gjerne ikke så lang tid. Den har en lav kjernetemperatur som gjør at han blir veldig bra på under 50 grader i kjernetemperatur. Og til slutt så skal vi ha skreien. Da er det viktig å ha godt med salt i vannet. Så legger vi hele fisken inni. Den trenger vi ikke krydre på forhånd, for der er vannet godt salt. På med lokk der òg. Til slutt så skal vi vise på ørreten. Da tar vi jo ørreten eh, rett oppi vakuumposen med krydrene. Tilsetter vi salt og pepper på ørreten. I med olivenolje. Det skal være godt med olje. Så skal det forsegles i en eh, vakuummaskin. Nå har vi ikke den akkurat her, men vi har jo juksa litt, så vi har eh, en ørret ferdig i ovnen nå øyeblikk. Da begynner alle fiskestykkene våre å nærme seg eh, slutten. Vi tar faktisk ørreten først. Den tar veldig kort tid, selv om vi har posjert den på lav temperatur. ser man i posen at han har endra karakter i forhold til farge, men han er likevel en veldig fin eh, rosa farge. Her gjelder det å være forsiktig, for den er ganske løs når man eh, tilbereder den på den måten her. Alltid legg fisk som er kokt eller dampa på et eh, klede eller litt papir først, slik at det får renta seg den verste væsken. Man vil ikke ha mye vann eller olje som renner utover tallerkenen. Der er den helt perfekt. Man kjenner det på den at han er ferdig, men for å være helt sikker så kan man ta litt forsiktig i den, så ser man at han flaker seg. Da er den helt, eh, helt perfekt. Litt motstand, men så flaker den seg likevel. Så kan vi gå over på den dampa laksen. Veldig god aroma av vin og de krydderne vi dampa den med. Dette gjelder jo akkurat det samme som gjelder på ørreten. Det gjelder på all fisk. Når han er ferdig, så skal han flake seg lett, og det ser vi at eh, den her gjør nå. Litt motstand, men likevel så flaker den seg. Da er den eh, ferdig. Man ser jo Den er jo litt eh, lysere i fargen enn ørreten. Det er av to grunner. For det første så er ørreten rødere enn laksen i utgangspunktet. Men det har også med måten den har blitt dampa på. Dampen den har blitt dampa i, har vært varm, og da blir fisken lysere. Her har det vært på lav temperatur, som gjør at fargen eh, holder seg mer intakt. Så var det den smørdampa kveita vår. Her gjelder igjen det samme prinsippet som eh, på de to andre. Når eh, han kan flake seg, da er han ferdig. Ser du fin og hvit han er i kjøttet, og hvor lett han flaker seg når du først får det gjennom. Så var det den siste. Det var den kokte torsken vår. Den har stått og småputra. Og måten man ser om den er ferdig, for den har jo med bein, det vil si at eh, det beinet som ligger i midten her, T-beinet, det skal eh, løsne fra kjøttet. Akkurat sånn som jeg gjorde nå. Da er den eh, ferdig. Så da har man altså fire forskjellige kokemetoder. Posjert, dampet, smørdampa og kokt.